конденсаторлорду удаалаш жана жарыш туташтыруу конденсаторлордун удаалаш жана жарыш туташуусунун касиеттерин үйрөнөлү алгач удаалаш туташуудан баштайлы удаалаш туташтырылган конденсаторлордун жалпы сыйымдуулугу алардын ар биринин сыйымдуулугунун суммасына барабар эмес муну текшерүү үчүн сыйымдуулукту аныктаган санариптик ченегичти колдонобуз алгач ар бир конденсатордун сыйымдуулугун аныктайбыз ченегичти кошоору менен биринчи конденсатордун көргөзгүчү эки жүздөн отуз бир болду экинчи конденсаторго кошоору менен сыйымдуулук биринчи конденсаторду эки бүтүн жүздөн отуз көргөздү эми удаалаш туташкан конденсаторлордун жалпы сыйымдуулугун аныктайлы ченегич конденсатордун мурдагы сыйымдуулугунан эки эсе аз бир бүтүн жүздөн он беш нанофаратты көргөздү демек эки конденсатордун удаалаш туташуусунда бир конденсатордун сыйымдуулугуна караганда жалпы сыйымдуулук эки эсе аз экенин байкадык бул жерде ар кандай сыйымдуулукка ээ болгон эки конденсатор турат ар биринин сыйымдуулугун аныктайлы биринчи конденсатордун сыйымдуулугу эки бүтүн ондон үч нанофарат экинчи конденсаторго кошоору менен ноль бүтүн жүздөн жетимиш беш нанофаратты көргөздү демек бул жерде конденсаторлордун сыйымдуулугу бири биринен айырмаланды конденсаторлордун удаалаш туташуусундагы жалпы сыйымдуулукту аныктайлы ченегич нөл нанофаратты көргөздү конденсаторлордун удаалаш туташуусунда алардын жалпы сыйымдуулугу ар бир конденсатордун сыйымдуулугуна караганда аз болду тажрыйба белгилүү формуланы тактады удаалаш туташкан конденсаторлордун жалпы сыйымдуулугу бөлчөккө барабар алымында туташкан конденсаторлордун сыйымдуулугунун көбөйтүндүсү турат бөлүмүндө сыйымдуулуктун суммасы турат бул формулага конденсаторлордун аныкталган сыйымдуулугун коебуз өлчөө формуланын туура экенин көргөздү аларды заряддоодо катар туташтырылган конденсаторлордо пайда болгон токтун чыңалуусун салыштырабыз конденсатордогу чыңалууну ага кошулган электрометр аркылуу билели электрометрлердин жебеси болжол менен бирдей четтегинин көрүп турабыз бул конденсаторлордогу чыңалуу бирдей экенин түшүндүрөт эми ар кандай сыйымдуулукка ээ болгон конденсаторлордун чыңалуусун карайлы эми болсо электрометрлердин жебеси ар кандай четтегенин көрдүк сыйымдуулугу аз конденсаторлорда чыңалуусу көп сыйымдуулугу көп конденсаторда чыңалуусу аз сыйымдуулуктун аныктамасын колдонуу менен конденсаторлордогу сыйымдуулукка тескери пропорционалдуу катар туташтырылган конденсаторлордогу чыңалууну көрсөтө аласыз өлчө тактыгынын чегинде биздин тажрыйба бул формуланын тууралыгын тастыктайт эми конденсаторлордун жарыш туташуусун көрөлү жарыш кошулган конденсаторлордун жалпы сыйымдуулугу алардын ар биринин сыйымдуулугунун суммасына барабар тажрыйбада текшерели сыйымдуулугу аныкталган конденсаторлорду колдонобуз экранда сыйымдуулуктун маанисин көрүп турасыз конденсаторлордун жалпы сыйымдуулугун аныктайбыз ченегич конденсаторлордун жалпы суммасын көргөзүүдө жарыш туташкан эки конденсатордун сыйымдуулугу кошулат